Hello and welcome friends C language में कैरेक्टर्स का पैटर्न कैसे बना सकते हैं आइए देखते हैं कोड ब्लॉक्स यूज कर रहा हूं मैं और यहां पर हमें एम्प्टी फाइल पे जाना है और यहां पे क्लिक करना है अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमें हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी तो हेडर फाइल सी लैंग्वेज में होती है #includestdio.h यही हमारी हेडर फाइल है और इससे ज्यादा कोई हेडर फाइल हम लिखेंगे नहीं conio.h हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे ठीक है कोड ब्लॉक्स यूज कर रहा हूं मैं ये ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं तो ये मेन फंक्शन बना लिया हमने ठीक है और मेन फंक्शन बनाने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया यहाँ पे अब यहाँ पे कैर टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूँ ठीक है ध्यान रखिएगा मैं कैर ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखा मैंने एस और यहाँ पे एरे को खाली छोड़ दिया और इसमें बता दिया कि हमें क्या पैटर्न प्रिंट कराना जैसे मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है इंडिया तो ये इंडिया लिख दिया हमने और इसे टर्मिनेट कर दिया ठीक है और टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे इंट आई कॉमा जे ये कर दिया हमने और इतना करने के बाद यहाँ पे लूप लगा लेंगे तो ये फॉर लूप लगा लिया हमने ओके okay? और i is equal to zero से स्टार्ट कर रहा हूं i की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं ये i और j जो बनाया हमने ये लूप चलाने के लिए बना लिया ठीक है और i is less than equal to कहां तक करेंगे इंडिया में कितने कैरेक्टर है 5 तो ये 5 तक कर दिया हमने और i प्लस प्लस ठीक है ये कर दिया लूप की बॉडी ली ब्रैकेट से बनती है तो बना लिया फिर एक लूप लगा लेंगे दो ठो लूप एक ठो i कॉलम के लिए और एक ठो j एक रो एक कॉलम के लिए हम करेंगे तो यहां j की वैल्यू को स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से और J is less than equal to कहां तक चलेंगे आई तक ठीक है और फिर जे प्लस प्लस ये कर दिया हमने फिर लूप की बॉडी को करली ब्रैकेट से बनाया ओके और यहां पे लिखा प्रिंट एफ ठीक है यहां पर अब हम प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट अपना तो यहां पे क्या लिखना होगा हमें क्योंकि हमने लिया है कैरेक्टर डेटा टाइप ठीक है तो यहां पे हम परसेंट डी के बजाय परसेंट सी लिखेंगे ये बात ध्यान दीजिएगा तो यहां पे लिख लेते हैं परसेंट सी ठीक है और कॉमा देंगे यहां पे कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है यहां पे एस जो लिया था हमने वो लेकर के और यहां पे जे को प्रिंट कर जे को भी इसमें दे देना है जे इस तरह से दे दिया हमने और ब्रैकेट को क्लोज करके और टर्मिनेट कर दिया टर्मिनेट करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे जो कर्ली ब्रैकेट हमने लिया था तो ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गई और फिर यहाँ पे लाइन भी चेंज होती रहे हम ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देंगे और क्लोज करके और फिर यहाँ से टर्मिनेट करके दोनों ब्रैकेट्स जो है यहाँ पे ऐसे इस तरह से क्लोज भी कर देंगे ये इस तरीके से और अब इस फाइल को सेव करने की बारी तो यहां से इसको सेव करता हूं और यहां पे दे देता हूं कोई नाम और यहाँ पे डॉट सी लगा करके इसे सेव कर दिया अब चलिए ये देखते हैं ये कंपाइल होता है या नहीं हमारा प्रोग्राम तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है और कंपाइल करने के बाद हमें क्या करना है यहां से रन करवा देना है इस प्रोग्राम को तो ये देख सकते हैं इंडिया इस तरह से पैटर्न ये प्रिंट हुआ है अगर आप चाहते हैं कोई और कैरेक्टर प्रिंट करना फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहां पे मैं ले लेता हूं नेटवर्क तो ये लिखा मैंने नेटवर्क ठीक है और यहां से फाइल पे जाके और सेव पे क्लिक किया फिर फाइल पे गए फिर कंपाइल किया इसको कंपाइल करने के बाद फाइल पे गए फिर रन कर दिया तो ये देखिए नेटवर्क जो है प्रिंट होकर और एक चीज और ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे फाइव दिया हुआ है ठीक है यहां पे मैं अगर सिक्स कर देता हूं और अब इसको सेव करता हूं तब देखते हैं क्या होता है और फिर इसको कंपाइल करवाया हमने और कंपाइल करवाने के बाद फिर इसको रन करवाते हैं तो यहां से इसको रन करवा दिया तो अब के भी प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि फाइव ही दिया था तो इस वजह से ये के प्रिंट होकर नहीं आ रहा था इसी तरह से कोई बड़ा नाम हो तो वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं बहुत ईजिली आपको सिर्फ यहां से बढ़ाना है ठीक है ये चीज आपको बढ़ा देनी है तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे इस तरह का पैटर्न आप प्रिंट करवाएंगे अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video